Thank you.

berputar putar asik bayangannya iya musik berhenti maka berhenti iya joget lagi wih kira berhenti Ipa pulang nanti roto kulon nih baru bang. Eh, eh. Tangane, tangane. tangane tangane aja cekel-cekelan ambek nari-nari Foto situ ya. Nah, lanjut. <laughs> Gak seiring musik acung ya panitiane ya Gugur. Eh. Kebaya, Ya Apa ya? ya, lurus masuk final Yes

No, no. Tinggi. Mbak Sri Asih ya? Oh iya, Mbak Sri Asih gugur. <laughs> Ini harus teliti ya. YouTube loh. Enak. Hitungan ketiga mulai. Satu, dua, tiga. berlomba esbak setelah tarik tambang ini itu permintaan dari itu ibu turut panitia turut panitia hahaha siap ya, siap ya, terus siap ya. hitungan ketiga satu dua tiga Oh, oh, oh, oh, gede-gede toh. Pindah tempat, pindah tempat. Ijol game. Alah wis tak mau. Pasrah kok kentena di bandoli waduh kalah wis mone <laughs> loro nyerah berarti ya wis nyerah kalah dua tiga Orang ngomong orang bobo buri siap siap ngomong jadi orang nubruk anggur di direkam cedek nopo cedek nopo ini rekam tangannya jadi weh.